aí, seu João. Segura aí, segura aí. Aí, vai. Daqui 10 anos é 8. Ai, foi os dois! Ele vai não ele! Ó, passou bem aqui do meu lado viu? Ó, só o não vai Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não! Não! Né, Uma! Ui! Uh. Nossa, tá entortando! Tá, tá entortando! Tá entortando! Ó! Ó! Nariz de fogo! Ah, ah, ah. Um nariz de fogo! Um nariz de fogo! Olha!